بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے رمضان المبارک کے آخری اشرا اور ستائیس رمضان المبارک کی بہترین رات کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں تو سب سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل بلیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے رمضان المبارک کی آخری چند گھڑیاں ہی رہ گئی ہیں تو ناظرین ان چند آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل اس کی اتنی زیادہ برکتیں ہوں گی کہ آپ اگر یہ عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا اور آپ کا اگر پہاڑ جتنا بھی مقصد ہے وہ ضرور پورا ہو جائے گا تو ناسین رمضان المبارک کی اس پیارے سے برکتوں اور رحمتوں والے دن میں اور رات میں آپ نے قیام کر کے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرتے ہوئے چھوٹا سا یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر بگڑی ہوئی سنوار دے گا انشاءاللہ ہر قسم کی خیر و برکت ہوگی رزق رحمت کی کثرت اور انعامات الہیہ کے لیے یہ وظیفہ نہایت مفید اور مؤثر ہے تو ناظرین اس وظیفے کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی آپ نے غور سے سننا ہے اور ناظرین ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی ویڈیو بھی لائیں گے کہ جس میں ہم نے نوافل بھی بتانے ہیں آپ نے ستائیس رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا اس کو ضائع نہیں کرنا آپ نے یہ وظیفہ بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ پوری رات عبادت کر کے اپنے رب کریم کو راضی رکھنا ہے کر لینا ہے کیونکہ اس دن کے بعد ان چند گھڑیوں کے بعد کیا پتا کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو بھی یا نا نصیب ہو تو میری ان تمام ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل جوائن نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل بلیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے ناظرین قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر کا یہ وظیفہ یہ وظیفہ کثرت رحمت و کثرت خیرات و برکات کے لیے بہت مجرب اور مفید اور مؤثر عمل ہے اس عمل کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک اور گیارہ گیارہ مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور چالیس بار یا سو بار ان دونوں میں سے کوئی سا بھی عدد آپ لے سکتے ہیں تو آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے اس وظیفے کا بہتر وقت بعد از نماز اثر غروب آفتاب سے پہلے یا بعد از نماز عشاء سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے عز و جل بہت رحمتیں بہت برکتیں ہوں گی ناظرین یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے سات بار سورہ قدر پڑھنی ہے پھر آپ نے اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں دوست احباب کے لیے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا مقبول ہو جائے گی میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا عمل وظیفہ پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ